اچھا بھائی میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس نے لمبی داڑھی رکھی ہو ٹوپی پہنی ہو اور سفید کرتا پہنا ہو ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو تو پہلا <laughs> امپریشن موزہ ہو موزہ بھی آپ ڈال لیں ہاں۔ تو پہلا امپریشن موزہ آپ کا مجھے نہیں نہ بھولتا اس لیے میں جب بھی کوئی دیکھتا ہوں <laughs> جب بھی کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے وہ تارجمی صاحب کی جو آپ کی تصویر ہے نا وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے بالکل تو پہلے ہمارے آ کے بھائی ہوا کرتے تھے ہاں۔ تو پہلا امپریشن آتا ہے کہ یار بہت نیک انسان ہے اکثر لوگ کسی محفل میں دعا بھی کراتے ہیں <laughs> جی ہاں جی, ہاں، جی ہاں، دعا جی ہاں۔ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تو اس کی کیا اسلام میں حیثیت ہے ان چیزوں کی کیا ورتھ ہے اسلام میں کیا یہ واقعی کسی بندے میں چیزیں ہم دیکھیں تو ہم اس کو فوراً سے نیک تصور کر لیں میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے دو فتنے ایک جذباتی فتنا دوسرا گیٹ اپ کا فتنا گیٹ اپ اتنا بڑا فتنا اور آزمائش ہے کہ آپ چور ہیں ڈاکو ہیں ٹھگ ہیں گیٹ اپ اچھا بنا لیں تو لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے اس کے لیے یہ آپ جو میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے کوئی شوق سے نہیں اڈاپٹ کیا ہوا میں عام حالت میں اپنے آپ کو اتنا ڈومینیٹ نہیں رکھتا میں نہیں چاہتا کہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں اور لوگ میرے ساتھ آ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں پھر دنیا میں ہی سب کچھ کما بیٹھا ٹھیک ہے مسکینوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں مسجد بھی بدل بدل کے نماز پڑھتا ہوں ایسی جگہوں پہ ماسک استعمال کر کے مجھے کوئی پہچان ہی نہ عام حالت میں ٹوپی پہنتا ہوں پگڑی نہیں پہنتا یہ جو گیٹ اپ میں نے اس وجہ سے اڈاپٹ کیا کہ جس بے وقوف عوام کو میں نے دین سکھانا ہے ان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں گیٹ اپ نمبر ون ہے خصوصاً دیوبند اور بریلوی میں آپ دیکھیں گے اے داڑھی پوری ہے ننگے سر تو نہیں ہے اس لیے دیکھیں ان کو ڈاکٹر زاکر نائک کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے ٹائی نظر آ رہی ہے کہتے ہیں اس کا تو لباس ہی یہودیوں والا ہے عیسائیوں والا ہے اس نے کیا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو میں نے مجبوراً بہت پہلے مجھے سمجھ آ گیا میں نے یہ گیٹ اپ اڈاپٹ کیا یہ پگڑی میں پہلے بھی باندھتا تھا میں اپنے میٹرک لائف سے پگڑی باندھتا ہوں لیکن صرف جمعے والے دن باندھتا تھا عام حالت میں نہیں ایک شوق کے طور پہ سنت کے طور پہ لیکن جب میں نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا یہ پگڑی میں نے اپنی نشانی بنا لیا تاکہ جب کبھی میری کہیں پہ کسی کے پاس کلپ پہنچے نا تو پہلا جو شیطان نے اسے جھٹکا لگانا ہے نا اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے ٹھیک ہے کرتا شلوار پہنا کبھی کالر والی کمیز نہیں پہنی ٹھیک ہے اور اس سے بڑھ کے اب یہ تو میں نے بال بھی رکھنے لمبے شروع کر دیے ہیں یہ بھی دے اور کچھ نہیں تو یہ لوگوں کو نظر آ جاتے تھے میں تھوڑا پورا کرتا ہوں خوش ہو ہوں کہڑی شہر رہ گئی دسو ٹھیک ہے اگر آپ نے مسوا کہتے ہیں تو یہاں لگانی ہے تو وہ بھی میں لے کے کسی دن لگا لوں گا پیلی چپل بھی خرید لوں گا ٹھیک ہے یہ سب کا سب چل رہا ہے ان کا اچھا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ گیٹ اپ کا جو فتنہ ہے نا اپنے مسلک کے لیے ان کا ہے آپ کسی دیوبندی کو سبز پگڑی والا بندہ دکھا دیں نا وہ اس کو دیندار نہیں نظر آئے گا کیونکہ فوراً دماغ میں آئے گا تو بریلوی ہے کسی بریلوی کو آپ صاف کیے ہوئے مونچھیں اور سخت ٹوپی والا بندہ دکھا دیں سفید شلوار کمیز اور اوپر کالی واس پہنی ہوئی ہو اس نے اسے نظر آ جائے گا دیوبندی یہ مذہبی آدمی نہیں ہے تو دیوبندی ہے مذہبی بھی صرف اپنے فرقے کا اور نشانیاں بنائی ہوئی ہیں آپ کو کبھی اہل حدیث اس گیٹ اپ میں نظر آیا نہیں اس گیٹ اپ میں آپ کو یا دیوبندی نظر آئے گا یا بریلوی نظر آئے گا اہل حدیث ٹوپی اول تو کوشش کرے گا نہ ہی پہنو پہنوں بھی تو ادھر پہنوں بال تھوڑے نکلے ہوئے ہوں داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہوں ادھر جا رہے ہوں تاکہ لگے کہ یہ اہل حدیث ہے پگڑی نہیں پہنے گا وہ اور اس طریقے سے کبھی بریلوی دیوبندی یہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا سا اہل حدیث والا کوئی گیٹ اپ اڈاپٹ کر لوں کہ نہیں یار یہ تو شکلی بھابی والی لگے گی گال کسی نے کہ سننی ہے جدو شکلی ہی بھابی نظر آئے گا بندہ تو شکلوں کے اندر پورے کا پورا دین انہوں نے گھسایا ہوا اس سے کوئی مذہبی نہیں ہوتا کہ کسی نے چمڑے کے موزے پہن لیے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو غامدی صاحب سے کہا تھا کہ آپ میری داڑھی لے لیں مجھے اپنے اخلاقیات دے دیں تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں جوانی میں آپ سے بھی زیادہ جذباتی تھا آپ اتنے جذباتی نہیں ہیں تو وقت کے ساتھ فرق پڑے گا تو اللہ کا فضل ہے فرق پڑ رہا ہے لیکن الحمد ریڈ لائن کبھی بھی کراس نہیں کی ہے حضرت عمر سے ابھی بھی میں بہت نہ رہوں الحمد لیکن حضرت ابو بکر کی طرح کا اخلاق نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا رسول اللہ کے تو دونوں ساتھی تھے ابو بکر بھی اور عمر بھی دونوں رول ماڈل ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو چشتی رسول اللہ اشر علی رسول اللہ پہ ان کا ریئیکشن مجھ سے زیادہ سخت ہوتا ٹک نہیں ہے ایسے مولویوں کی کینسل کرتے جو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں میں تو صرف علمی اختلاف کرتا ہوں تو ایک گیٹ اپ کا فتنہ سارا تماشا ہے سری سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا تھا یا ڈبیٹ کہہ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے گیٹ اپ بھی اس کا سنت کے زیادہ قریب تھا زلفیں بھی داڑھی بھی اتنی پیاری اور بولنے کا انداز کیا بات جیسے پھول جھاڑ رہے ہیں لیکن ہے ہندو تھا اس کو دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر بھی آپ کو یقین ہے تو پی کے فلم میں تو کئی ایسے سینز ہیں جس میں اس نے ثابت کیا کہ گیٹ اپ کے ذریعے آپ کسی مسلمان کو ہندو کسی ہندو کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں یہ گیٹ اپ کی اوقات اتنی ہے اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ منہ مومنا تے کرتوت کافرا تو کرتوت مسلمانوں والے ہوں منہ بھی ٹھیک ہے اسلام کے قریب ہو لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے گیٹ اپ تو اوڑا ہوا ہے اسلام والا اور کرتوت آپ کے سارے برے ہیں تو ان ظواہر کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن وہاں تک جو فرائض ہیں جیسے اتنی داڑھی رکھنا کہ کھال چہرے کی چھپ جائے یہ مسلمان مرد پہ فرض ہے قرآن کی روح سے والا سورہ کی آیت نمبر 119 میں آیا شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو وہ تیری خلقت کو بدلیں گے مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے عورت کو نہیں دی ہے مرد نے اتنی داڑھی ضرور رکھنی ہے کہ اس کی چہرے کی کھال چھپ جائے ہاں مٹھی رکھے گا افضل ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ بیسکس ہے